təcrübəli, prinsipial bir insandır. Thank you. Because you have many uh, political prisoners in jail now in Azerbaijan. So how can you say it's, it's, not, it's not Семья президента Алиева, еще со времен э, Алиева-старшего, э, то есть вся политика была нацелена на то, чтобы сохранить э, власть в семье. Bir daha gösterdiğiniz eğitimada göre size değerli minnettar